yeah, yeah, Hey, hey, get you go, get you go, hey. Dile cómo fue, cuando me quería ver, tu dulce aroma, y tu forma de coger. Dile cómo fue. Aunque no fue pa' mí Yo siempre estuve pa' ti Chica mala shorty Ya no te quiero aquí Ya no te quiero baby Ya no más pa' ti Me encanta tu actitud Eres un rayo de luz Shorty, ¿cómo estás tú? Conmigo no ando con luz Dile cómo fue quería ver Tu dulce aroma, Y tu forma de coger Dile cómo fue Cuánto pensé Te hice venir, te hice venir Dile cómo fue Cuando me quería ver Tu dulce aroma, Y tu forma de coger Dile cómo fue que no se pierda la costumbre Shorty sabe que yo soy tu hombre Tus perros diciendo que no duren Shorty te conoces al fuego Dime entonces cómo no me quemo Que me quiero salir de tu juego Dímelo, bebé Vamos a hacerlo express Que otros quieren ser Shorty, ya te di next Que no ando fake Ya no marca el cel Ya no marca el Shorty, ven, quiere más Entrale, oh wait Dime tú, ¿quieres sex? ¿Quieres sex? Oh shit. Dale más, agáchate, suéltalo, I'm free. Dime tú, ¿quieres sex? ¿Quieres sex? Oh shit. Yo sé que es lo que te prende. Shorty, mi cama te enciende. Shorty te vuelve muy loca. Grita mi nombre por hora. Ella pide cama Sutra. Ella le doy sin censura. Ella me la pone dura. Ella me la pone dura. Dile cómo fue me quería ver Tu dulce aroma, bebé Y tu forma de coger Dile cómo fue Cuánto besé, Quise venir, eh Quise venir, eh. Dile cómo fue Cuando me quería ver Tu dulce aroma, bebé Y tu forma de coger Dile cómo fue Cuánto besé